up help, but Kicker goes down first. Time is on Outsider's side. For the Outsiders, they've done it in 2-0 fashion over Mouse. We have not had them in the playoffs since Stockholm, an early departure in Antwerp, a loss... Джами Али, игрок команды Outsiders, бывшая Virtus.pro. они прошли в плей-офф чемпионата мира Rio Major 2022. Я решил взять интервью у любимчика на бразильской сцене, он им здесь очень нравится. Возможно, это из-за сходства с Иисусом кто знает. Мы уже общались с Жекой два года назад у него дома в Питере, и за это время у него изменилось очень много чего. К примеру, носки. Поддержите ролик лайком, если вам нравится такой формат, и в таком случае я продолжу ловить игроков на такие короткие интервью. Привет. Здравия желаем. У меня есть вопросы. Очень много вопросов. Давай начнем с публики. Слышали ты толпу во время игр? Аудитория mm, очень громкая. Нет, не слышу абсолютно. Я слышу гудение, то есть э, я в таких наушниках играю крутых, которые играют Cloud9 тоже, э, которые им посоветовал Кин и всем нам посоветовал, суперсекретные. Э, в них ничего не слышно. И то есть даже подсказки типа зву звуков каких-то из толпы, там идет, спина не идет, никогда не, я не пойму только могу послушаться своих тиммейтов, которые могут мне подсказать что-то. Но это только в клатчах работает, не работает, когда там 5-5, ну, а если ты пользуешься подсказками. Ну, у других таких наушников нет. И они слышат толпу но они слышат немного. Я не скажу, что они все слышат. Там, во-первых, разные вертолетки, которые в студии и на сцене они разные. Там они как будто бы лучше и сидят лучше. Ну, в целом, вот это гудение слышно на фоне, но не, то есть звук все равно во время игры перевешивает. А если взять игру на стадионе и вне стадиона, а где тебе комфортнее играть? Блин, ну конечно вне стадиона комфортнее. Э, ну да, типа меньше давления, меньше стресса. Э, удобнее тебе настраивать. Там, то есть все упирается в эти мелочи с проводами. Там другой провод. Он как бы резиновый, он тебя тянет вниз. Приходится его там устанавливать скотчем, что-то такое делать. А на э, подсобке, где мы играем, там как бы все уже изучено. Мы там уже карт 200, мне кажется, сыграли И ты уже спокойно то садишься, как обычно дома. Благодаря чему вы прошли на мажор? Ой, на мажор говорю. Благодаря чему вы прошли на плей-офф? Мы очень жестко играем в Counter-Strike. <laughs> минимум топ-8 команда в мире э, по итогам мейджора данного. Поэтому ничего супер секретного нет, просто мы жесткие. Относительно, конечно, но может и пожестче на этом турнире будут, но посмотрим. Ты чувствуешь, что ты можешь играть еще лучше? Я чувствую вообще, я знаю свой потенциал. У меня есть новая система э, оценки своего индивидуального скилла, э, и я по ней как бы прогрессирую от дня ко дню. То есть я пытаюсь набирать. Но это очень тяжело делать, но Э, с моей методикой, которую я составил на этот мажор, она вроде себя оправдывает. Вот. На DM, на сюрфе. Ну, в двух словах не описать, это слишком тяжелая вещь, которую я только на YouTube-канале своем могу своим <laughs> людям рассказать. Я видел уже твою рекламу на 100 тысяч зрителей. Просто ты пришел на английском, пообщался и принял рекламу. Прекрасно. Don't forget new YouTube video after three days from Rio and my emotions, emotions my team. We will talk about this. Uh, thank you very much. Чем отличается мажор Бразилии от других? Ну, кроме того, что он на другом континенте. Ну, во-первых, э, люди говорят на португальском. Во-вторых, они очень эмоциональные, топят, как на футбольных стадионах. Угу. И это не может не радовать, потому что, ну, это супер вайбово, наверное. Э, то есть я прихожу в этот огромный ангар, где все это происходит, и когда они там гудят, и идет игра, ты это слышишь по всему ангару. То есть это, это безумие какое-то, которое, ну, к которому киберспорт еще не готов, как будто. Ну, никто же не готов, не привык, то, что так люди болеют. А, люди любят тебя, кем бы ты ни был, они захотят твой автограф. То есть они тут живут КСом как будто. То есть, что сделал Фолин с КСом в Бразилия, это, наверное, что-то невероятное. То есть люди тут прям фанат, фанаты. С каким э, мажором ты можешь сравнить эту поддержку? Может быть, даже не с мажором, просто с турниром. Да я никогда не чувствую. Только на Blast Moscow, где мы играли. Серьезно, в Москве было прям... Нет, было не так, но хотя бы люди поддерживали. Обычно нас же никто не поддерживает. Ну, как бы на нас всем плевать, все хотят, чтобы выиграл Ника. Ника за его кто там еще, там, Астралисы, э, в Европе, когда играешь. А турниров домашних мы не так много играли. А, и, и тот же финал Бласт э, против Фарзов играли. Поэтому это, наверное, один из... Одну игру я сыграл из 12 или 11. Best of против Spirit. Вот тут. Вот, и люди поддерживали, поэтому очень круто. <laughs> Ну, ты помнишь. Э, а ну, ты вообще не слышал то, что когда выигрывает Спирит, все молчат, когда выигрывает... Нет, вообще, вообще не слышал. Это хорошо, наверное? Ну, для меня, я кайфую от этого. Потому что это, знаете, как в клипах или рекламе, где ты такой надеваешь наушники и реально ничего не слышно, а потом ты выигрываешь, снимаешь их, и все, ты уже не на мираже, ты в каком-то э, там э, безумии, не на вулкане, ЛСП. Твоя талия. Аномалия. Да. Как песочные часы. А? Как песочные часы. Да. Спасибо. Прямо сейчас я изучаю продолжение Винлайн. Под этот мажор, да, я нахожусь в Рио-де-Жанейро, здесь проходит чемпионат мира по CSGO, они подготовили максимально интересное обновление. Теперь вы можете проанализировать от начала до конца первую и вторую команду, понять, в каких ситуациях они лучше, в каких ситуациях они хуже, и сделать более осознанную свою ставку. Я предлагаю каждому из вас изучить это обновление, потому что оно стоит того. Ну а я сейчас буду ставить просто на каждый матч на этом Рио Major 2022. Как, какие команды тебя удивили больше всего? Круто, что Фурия вышла. Но не удивило, наверное. Да не знаю. А, фейзы удивили. Хотя Леха сказал, что они 0-3 проиграют. И они проиграли. Но он сказал, это в рофл, но так вот в итоге не рофл. Bad News Eagles. Ну, как будто я не сказать, что они бы... меня удивили фейзы, что они типа вертига оставляют. А, играть против Bad News Eagles. Как... Что-то непонятное. То есть, на самом деле, фейзы 02 по моим ощущениям, стандартно свою игру могли сыграть. Это все B1 же, там люди не глубоко готовятся и так далее. В Best of 3 у них были все шансы, если бы они не, не перемудрили как будто бы. Но, с другой стороны, я не знаю, что там у них, какая кухня, кухня поэтому... Как тебе грузинская кухня? Грузинская кухня? А, я не, не могу разделить, на самом деле, кухни. Для меня это просто кавказская кухня. Чуть-чуть там знаю там плов из Узбекистана, Э, какой-то там некоторые блюда осетинские знаю, например, осетинский пирог, э, а грузинские, хачапури грузинская? Хачапури грузинская. Вот, крутое. Хачапури люблю. Если ты вспомнил про Узбекистан. Где, где ты сейчас Санджи? Санджи, он... Вы общаетесь? Мы вообще не общаемся, я не общаюсь со своими тиммейтами. Когда ты взрослый, ты не общаешься на постоянке ни с кем, кроме э, там, мамы, жены, девушки, там, может, какого-то близкого друга и то. Поэтому э, там наши пути вообще максимально разошлись, но он недавно выкатывал анонс, что он хочет вернуться в киберспорт, поэтому любая команда с СНГ у вас финалист мейджора просто есть с большим опытом. Если меня смотрят э, э владельцы организации, <laughs> присмотритесь к Санджи. Ну да, это человек глыба КС. Чем пока тебе запомнился этот мейджор? Я болел 10 дней, мне было плохо. За какую команду? По здоровью. А. И э, вот он мне запомнится этим, то, что надо как бы как какой-то он не на full силах у меня, а он прям опустошенный. Но с другой стороны, это же все-таки мейджор, и мы играем реально 11 игр уже. Не, он, 11, 9 игр. 9 <laughs> игр, да? А, нет, игр больше, 9 побед. У нас 9 побед из 12, а еще мы проигрывали, то есть там даже больше. И ну, как бы опустошение, оно все растет-растет, но с другой стороны, я просто хочу играть дальше. То есть есть ощущение того, что я хочу сейчас зайти на сервер, поиграть в CS. Э, на прошлых мажорах такого не было. На прошлых мажорах я прям в хлам был опустошенный и без души. Неужели поддержка влияет? Да, мы один матч сыграли <laughs> Ну на сцене. То есть... А, боже, один матч всего, да, точно. Но поддержка все равно есть, но она не на сцене, а такая всеобщая. Мне кажется, то, что я выкладываю ролики, люди Э, проникаются команды и как, бы, как будто с ней этот период живут и болеют сильнее, чем если бы мы просто в сторисах писали фотки 3-1, 2-1. Угу. Я решил купить коврик и заполнить его всякими автографами про игроков с этого чемпионата мира. Но не себе, а именно вам. Я его буду разыгрывать. А как именно я буду разыгрывать, я расскажу об этом в своем телеграме. Ищи его в описании этого ролика. Где ты сейчас останавливаешься? Где ваш буткемп? В Ереване планируется буткемп. Приезжай в Грузию. А, есть возможность, что я туда приеду, но маленькая. <laughs> Но в Батуми там у моей жены родственники, может, какие-то есть, поэтому шанс есть. Шанс есть. Я тебя встречу. Тебя здесь очень сильно любят бразильцы. Как думаешь, почему? Что ты делаешь для этого? Во-первых, я мем. И, и мемы все любят. <laughs> Поэтому это очевидно, что меня любят. Но, с другой стороны, мне это благодаря их э, медиа личностям и игрокам, которые обо мне хорошо отзывались, и в такой своеобразный портрет хорошего человека или, или смешного, или человека, которого не знаю, за что людей любят, но вот создали какой-то портрет, который фанатам и зрителям нравится. И они поэтому поддерживают. Ты говорил э, в прошлом интервью, что ты поменяешь имидж. И ты считаешь, что, что как Моргенштерн надо делать так. Почему ты не меняешь имидж? Поменял же. Штаны? Носки. А. Кофта новая. <laughs> Ну, потому что, ну, я мужик а, же. может быть, ты имел в виду про организацию? <laughs> Ну, блин, это всегда это возможно. Но я просто поменял имидж, например, я общаюсь с аудиторией по-другому теперь. На португальском? Да. Скажи слова, которые ты уже выучил. Абригада, вамос, э, Бразил. <laughs> Минимум три. Для гражданства нужно сколько? Для, для гражданства это достаточно мне кажется, в Бразилии можно получить. Как тебе новый игрок Wonderful в Team Spirit? Ты, э, сложно было ли играть против него? А, да, я постоянно играю против Зайву, там кто еще. Ну, короче, крутых типов монстров. И как бы... Монстры. Ну, есть мы э, Мозаеву, Моноси. Это типа монстры, которые на кнопки сильно нажимают. И, а, ну, Вандерфул, он хорошо на кнопки нажимает. А, поэтому нормально как. НДМ играл вчера со мной основная причина вылета Face 03. Ну и мне повезло то, что Cloud9 и 2.3 как бы вышли, и как бы первая игра Cloud9 раз, потом второй матч с кем у них был. И Cloud9, потом Vitality и потом Bad New Eagles. Ну вот, как бы основная причина это соперники, я считаю. Ну то есть э, по факту их выиграли сильные команды, которые в Витальте, мне кажется, пройдут, если им не дадут там Нави, еще кого-то. Если нормальные команды средние дадут, которые на бумаге они должны выиграть, они пройдут, как обычно. А, Cloud9 неприятные, 0-3-0. Vitality неприятные, это Best of 1 еще. А, и Best of 3, Bad News все равно неприятные. Они, они играют свой КС, который рассчитан на индивидуалку, стрельбу, подпушить, и они все хорошо стреляют. И фейзы а, на самом деле контролировали всю игру, просто чуть им не хватило. И с учетом того, что они еще вертига пикают. Но это типа, с одной стороны, я уже говорил, что за фигня, зачем так передумывать. Но, с другой стороны, ничего не понятно, как они к этому отнеслись, и поэтому, мне кажется, соперники очень сильно зарешали в этой ситуации. Ты же в курсе, что сейчас 4000 зрителей на мажоре, но уже в да, будет, будет 15 тысяч? 20 уже? Ну, мне говорили 20 будет. Это просто нечто. Я хочу на это посмотреть, я рад, что это, я буду Ты будешь сидетелем. играть, на тебя да. будут смотреть. Ну да, круто. Круто. А это, это самый большой стадион во всех? Не, вот это я не знаю. Мне кажется, да. Мне кажется, да. Хотела ли бы ты играть против Фурия в плей-оффе в первом же матче? Пока мы не знаем. Ну, мы с ними не будем никак играть, потому что мы не 2-3, им 2-3 дадут. В первом mm-hmm. матче не будем, но в полуфинале есть вероятность. Супер, супер. Кто самый удобный противник для, для тебя в плей-оффе? Таких противников вообще нет, потому что это мажор. В прошлый раз у нас был Виталити, Хероики и все команды сейчас конкретно могут рассчитывать на победу на этом турнире. Сейчас нету доминант, доминантной команды, поэтому любая команда может в мажоре в плей-оффе как и стрельнуть, так и э, абба, абба, Аба. Абас, обосрутся, да. Как потратишь деньги с призовых? Там очень мало, ребят. В этот раз прям насыпало маловато. Мы же контендер, И призовые там не так то, чтобы много. Поэтому ну, куплю себе штаны, например. Для изменения имиджа. Да, я хочу себе поменьше на L, это XL. Я, да, ты уже ходишь в три года в них. Нет, другие. А, это, другие. Ну, конечно, меня. Но бренд... имидж-то один, но штаны-то разные. Я в джинсах хожу серых три года, H&M-овских. Меняю, конечно. Раз я помню их, да, вы снимали с тобой интервью. Ну, да, них, это да. круто, я очень удобно. Подожди, а мы не составили предикшн на плей-офф? Давай. Давай составим. Ну там это как... Полная хуйня, да, Не, не, я бы не, смотрел это. Ну, можешь. Да, я бы ну, тоже не смотрел. Может. Да тут меня да. надо высосать из пальца, да, типа, да. супер интересно что-то сказать. Да, Высосывать ну, пальцы не надо. Да. Давай прощаться. Давай. Джейм, спасибо большое за интервью. За такое короткое интервью. А может быть длинное, я не знаю, сколько это получилось. Ну очень длинное. Длинное? Может быть, один роликом вообще опубликовать? Ну, конечно. Ладно. Спасибо тебе большое, Джейм. Давай. Удачи тебе в лофе. И напоследок я должен сказать кое-что своим зрителям. Всем привет, ребята! Не забывайте подписываться на мой канал и на канал э, на Телеграм, Инстаграм и парней. Ваша поддержка очень важна. Смотрите, куда мы вместе с вами дойдем. Всех обнял, целую, передаю слово владельцу канала. Э, спасибо, то, что передали слово. Всем пока и спасибо за подписку и лайк этого ролика.